Saluto al ciu, jeni vu dia vie, dio, kai hudio mi simple vos paroli al vi. Vere mi nes cias kien ci tiu conversatio iros. Ni simple parolos, kai poste ni vidos. Nu, mi havas bazan ideon pri la temo de ci tiu videoblogo, kai gi rilatas al facto che um, lasta tempe, exemple, mi mute legis pri la Universal Congresso en Europa, kai tiam legis commento in de alia esperantisto e qui dira salve ah, estos bonege se mi pos vere idi alla universala congresso kai stari kun tio mote da esperantisto e kai fakte uzi la lingvon vere uzi la lingvon en la reala mondo char Hodel la play parto de la esperantisto. Ekzemplo ĉi tio en Australio kaj en alia loko, ni sentas kvazaŭ ni estas dehakitaj de la movado mem. Kaj kiam ni vidas la universalan congreson, qui ocasas unu foie iare, ni pensas tie esas la chanso, kie ni povas uzi la lingvon. Sed esas problemo, gi esas tro for, um, gi esas tro multe costa por mi, Exemple, mi devas aceti flug biletoin um, kai flugi prasco du tagoin simple por atingi la eventon kai eble tiam mi povus atingi gin sed Estas al mi Mi ne havas la tempon. Mi estas mes a Uh, mi devas labori. Mi havas familion. Mi simple ne povas el spesi la monon al la tempon por idi al tiai eventui. Do, nun mi simple ne povas pato preni en tiun paton de la movato. Exemple, mi mem. Mi ne niam idis al uh, ah, internazia kongreso mi rencontis esperantisto in uh, hazarde cerca la mondo kai a uh, tempo al tempo idis al loca gruppo sed mi neniam havis la tempon por idi al congresso mem do mi kiel la congreso vere estus. Exemple, ci tie in Australia. Mi neniam iris al Australia congresso, char ili ciam estas tro for. Eble ne tro for, sed mi simple ne havas la tempon por parto preni. Cai tiel, mi stadigis ci tiun canalon, char mi volis crei virtualan movadon, kie ni ciui povas kunigi, cai simple paroli con unu la alia, en virtuale mondo. Eble ni povas nomi ĉi tiun lokon simple mojo suio, <laughs> kiel mi diris en miaj antaŭaj videoblogoj. Um, ĉar mi kiam mi kreis la kanalon, unue mi simple volas amuzi min, sed poste mi vidis ke multaj venas ĉi tie kaj parolis kun unu la alia kaj tiam mi komencas rimarki ke vere ni simple bezonis virtualan lokon, kie ni ĉiuj povas paroli al unu la alia kai pri temo i kiu vere estas interesa i challenge chiu i esperantisto principe la junai esperantisto i volas audi pri lingvai afero i au pri simple um mond militai afero ne mond militai sed militai afero i kai patsa i afero i simple volas veni kai paroli pri video ludo pri am canto e pri stutai chu tagai afero sed tiu parto de la mondo en Esperantujo simple mankis antol mi komencis fari ĉi tiun kanalon kaj tiam mi rimarkis ke vere ni simple bezonas virtualan lokon kie ni povas esti esperantistoj sed samtempe ni povas esti ciu tagai homoi kai tial mi daudas fari ci tiu un kanalon char vere mi nun povas vidi ke vi ciu ne vi ne venas ci tie por nur vidi min au vidi mi ein stulta in afero sed vi venas ci tie por vidi esperanton en ciu taga maniero mi ne scias kion mi volas diri mi simple volas diri ke ci tiu loko ne estas simple mia kanalo Gi ne estas nur por mi, nur por simple sidi ci tie cae paroli al vi. Gi estas loco por conversatio inter mi cae vi, cae ancao vi cae vi, cae tiu homo, cae tiu homo. Mi volas che gi estu discuteio pri hazardai aferoi, pri ciutagai aferoi, pri aferoi rilate al videoludoi, pri filmoi, pri stultai aferoi, pri tion cion li shatas mangi, pri via cato, mi ne scias. Mi simple volas che gi estu discuteio pri ciu tagai aferoi, cae tempe al tempe vere gravai aferoi, sed yes, jen cio, mi ne Do, se vi shatis ci tiun filmon, shatu gin disconigu gin abonu mian kanalon se vi ancora ne abonis, ca mi vidos vin in la venota filmo. Kai se vi ne estos tie, mi trovos vin, ca mi gizos, ca brakumos vin.